Seigneur, en ta demeure. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle a mis pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter dans tes parvis, en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Seigneur, en ta demeure, toute paix, tout